bendito. Num planetinha sem razão de ser, esse tal encontrado nas conjuras estelares, o que não teria, que não teria, que não teria, que não teria importância nenhuma. Contudo, nem tudo precisa ser tão importante quanto o terno gravada gravata. Vivia uma bruxa, uma pequena bruxa que vivia uma vida alegre, no que há de se entender alegre. Nem tanto, nem pouco, alegre. Fazia bruxinha ou bruxa pequena, tudo que qualquer bruxa desocupada bem faria como colher flores, cogumelos, falar com bichos, não bichos. Ela não tinha horizonte. No dia que entramos na vida dessa fulana, ela dormia profundamente devido ao abuso de cogumelos e frutinhas e noitadas com bichos estranhos e sabe-se lá o que mais. Quando de repente cai um meteoro e cria um clarão, um tremor que nenhuma banda de rock faria. E apareceram umas coisas que a gente só vê naturalmente quando vive em São Paulo ou numa gaiola de hamsters no meio de uma boate gay. Como ela não vivia em nenhum desses lugares, e como ainda carregava uma imensa ressaca, tanto moral quanto física, imagine tal espanto da dita cuja ao se deparar com este fabuloso espetáculo. Longe, bem longe, não nas lonjuras, só longe só. A bruxinha avistou uma imensa funda, ficou extremamente culta, porque dentre tantos sonhos interessantes, foi sonhar logo com uma imensa bunda chamuscante, que é extremamente compreensível. O que era incompreensível era o fato de toda aquela palhaçada ser realidade. E aqui que deixo vocês, nossa Isa Alegre Puxa, essa bunda grotesca e uma conta do meu cartão de crédito a ser paga para fazerem sua história. Talvez não tão importante, ou menos importante para mim ou para o aleijado, como espinafre, ou mesmo sem importância nenhuma. De fato, deixo vocês com sua história e vão em busca do meu final feliz. Vocês que acham o seu, o controle está em suas mãos.